Bu medeniyeti yeniden insanları bir araya getiren Murabanlar medeniyetinden bahsediyor olacağız. Bir peygamberin elinden, Hz. Mura'dan hareketle bu medeniyet yeniden kendine gelmeye başlıyor. Tarihin bu devrinde peygamberlerle gelen medeniyet anlayışı oldukça etkili olduğunu görmekteyiz. Tarihte peygamberlerin, inanışların, medeniyetlerin yöneticisi olması hasebiyle bugün tarihte mitolojik kaynaklarda yahut tarihsel destansı meselelerde peygamberlerin başına gelmiş veya gelebilecek mucizevi olayları görüyor olmamız tarihin içerisinde medeniyetlerin Nuh Aleyhisselam'dan önceki gelişmiş hallerinde bu medeniyetlerin her seferinde peygamberler eliyle kurulmuş veya küfrü kendisine merkez edinmiş olan yapılar tarafından kurulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla medeniyetleri incelerken veya bugün okurken genç kardeşlerimizin sanki peygambermişçesine bazı olaylarla karşılaşıyor olması bu iki sebeptendir. Bu iki sebebin içerisindeki değerler bugün o tarihsel süreci bazılarının da yanlış anlamasına vesile olabiliyor. Dolayısıyla din İslam dini olarak tarih boyunca medeniyet kurgusunda merkezde yer almış, İslam'a karşı mücadele edenler de kendi nefisleriyle, küfrün getirisiyle bu medeniyete karşı medeniyetler oluşturmaya gayret etmişlerdir. Tarih sürekli olarak imanla küfrün, nur ile karanlığın, aydınlıkla karanlığın savaşı olarak böylelikle karşımıza geliyor. Efendim Peygamber Mura Özellikle bu felsefe taşının insanlar üzerindeki etkisi ve bunun üzerindeki bir çatışmanın sürekli hasıl oluyor olması sebebiyle kendisine de verilmiş olan emire dahil olarak felsefe taşını saklıyor. Bunu insanların ulaşamayacağı bir yere saklıyor. Ancak bu felsefe taşından bir yüzük yapıyor ve kendi eline takıyor. Bazen de bunu sarığının üzerine bir taş olarak koyardı. Dolayısıyla bazı zamanlarda bugün Hint coğrafyasında veya Orta Asya'nın ilerleyen daha böyle Güney Asya bölgesinde sultanlar diye bir figür oluştuğunda onların sarıkları üzerinde bir taş taşıyor olmaları bundan kaynaklanıyor. Bu felsefenin taşından yüzük yapılması ise tarih boyunca sonra Hazreti Süleyman Efendimiz'de de etkisini gördüğümüz bir süreç olarak karşımızda. Bu saklanan felsefe taşı bugünün dersinin sonuna geldiğimizde ne yazık ki çöküşün oluşturduğu bir fitneye de vesile olacak. İnsanlara bunu yapmasının sebebi peygamber Mura Hazretlerinin insanlara bilginin değil gerçeğin onlara iyi olduğunu ve amelin esas olduğunu göstermek için. Çünkü insanlar buraya kadar bu yüksek gelişmiş medeniyetlerden sürekli bahsettik ya bazılarının ve çoğunun akıllar almıyor, ama zaman zaman çeşitli bulgular elde edildiğinde arkeolojik kazılarda geçmişteki insanlar bunları nasıl yaptı diyorlar diyoruz ya. Bu emareler görülüyor ama bu kadar net bu tarihe kadar anlatılmamıştı elhamdülillah. Ee, bu dönem için insanların bu bilgiye çabuk ulaşmaları, hızlı teknolojik gelişmeleri vesaire insanlar üzerinde ciddi bir e, tabiri caizse bir şımarıklık meydana getiriyor. İman akidesini bozmaya vesile oluyor. Dolayısıyla Peygamber Murad'a hayatın içerisindeki amelin önemli olduğunu, dünyanın gelip geçici bir imtihan yeri olduğunu göstermek üzere hem felsefe taşını saklaması hem de insanları hakikate yöneltmesi uğrunda bir mücadelesi var. Ancak tabi insanları geçmişte neden felsefe taşını sakladığını bir de göstermesi lazım. Bu gösterge içinde bir perde kullanıyor. Devasa bir perde, bir sinema perdesi düşünebilirsiniz. Bu perdenin üzerinde felsefe taşının özelliğiyle ve kendi peygamberlik, daha doğrusu kendi peygamberlik mucizesiyle perdeden geçmiş tarihte yaşanan olayları gösteriyor. Yani kendinden önce gelmiş medeniyetlerin bu bilgi dağarcığı sebebiyle, yüksek teknolojik gelişmenin etkisiyle insanların nasıl iman akidesinden çıktıklarını gösteriyor ki biz bunu tarihte tekerrür diyoruz. Tarihin sonuna gittiğimizde bizden sonraki kuşaklarda da bugün dahi etkileri görülmekle beraber yüksek teknolojik gelişmenin ve bilimsel ilerlemenin sözüm ona ve tırnak içinde insanı haşa Cenab-ı Hakk'a karşı kuvvetlendirdiği hissini doğuruyor haşa ve dolayısıyla bakıyorsunuz ki bugün bilimcilik akımı içerisinde kendisine bilmi din edinmiş olanlar ateizmi ve deizmi kendilerine bir çıkış kapısı olarak gördüklerinde bilimin e, gene tabiri caizse fıkhına, onun ameline e, sığınıyorlar. Uzun bir mevzu özetle şöyle devam edebiliriz. Perdede insanlar geçmişi seyrediyorlar ve diyorlar ki evet biz hata yaptığımız dönemler var bizim bizden önce gelmiş olanların yaptığı hataları yapmamak lazım. E, hatta öyle şeyler oluyor ki perdeden içeriye girenlerin geçmiş tarihi yaşama imkanı oluyor. Yani o perdeden bir film sahnesi gibi girdiğinizde geçmiş tarihe girip gele, gidip gelebiliyorsunuz. Dolayısıyla zamanda yolculuğun yapıldığı bir medeniyetten bahsediyoruz. Ancak bazı zamanlarda da insanoğlu bu istekleri bitmez. Dönüp diyorlar ki Peygamber Mura Hazretlerine bizi yarınlara götür. Geleceğimizi görmek istiyoruz. Peygamber Mura da diyor ki siz Ahmet'in Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bahsederek derdini görseniz kaldıramazsınız diyerek bunu reddediyor. Yani tarih boyunca gelmiş bütün peygamberler Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam'dan bahsettiler onu müjdelediler ve onun bütün peygamberlerden üstün olduğunu ifade ederken doğal olarak çektiği çilelerin de akıl almaz yani taşınamaz çileler olduğunu ifade ettiler. Ee, ancak insanlar tabi bunu anlayamıyorlar. Nasıl olur? Yani Hz. Adem'in çektiği çile az çile midir? Şöyle midir? Böyle midir? İdris Aleyhisselam var vesaire büyük peygamberlerden yine gelmiş yani o tarihe kadar bilinen önemli isimler. Ancak hayır, hayır, hayır diyerek Peygamber Mura bunu engellemek istiyor. Ancak münafıklar baktılar ki bu iş böyle olmayacak. Bu perdeyi ele geçirebilmek, yüzüğü ele geçirebilmek için Peygamber Mura'yı öldürmek istiyorlar. Bir gece vakti yaşadığı bölgeye aynı Resulü Kibri Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke döneminde yaptıkları gibi geliyorlar ve onu öldürmek istiyorlar. Tam öldürülecekleri anda Resulü Kibri Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onu وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ayeti kelimesinin işaretiyle, onun hikmetiyle Peygamber Mura'yı saklıyor. Bu saklaması ise tamı tamına 7 yıl sürüyor. 7 yıl boyunca Peygamber Mura ortalıklarda görünmüyor. Ortalıklarda görünmediği tarihte ise Sahabe-i ikram efendilerimizle o gelecek tarihte görüşebilecek bir uzun misalin içine düşüyor. Yani geleceğe gidiyor. Gelecekte o tarihi yaşarken en son geliyor, geliyor, geliyor ve nihayetinde topluluklar en acısını Kerbela vakasını görüyor. Kerbela vakasını görünce Peygamber Mura tabiri caizse 40 yaş birden yaşlanıyor. Beli bükülüyor, efendim gözleri rahatsızlanıyor, kulakları işitmez oluyor. Büyük bir hezimet, büyük bir acı daha doğrusu hezimetten ziyade acı yaşıyor. Ve tekrar geri dönmek gerekliliğini anlıyor. Çünkü kaldıramıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın iki şeyini kaldıramıyor. Bir deve işkembesi şey daha önce bahsetmiştik ya biz bir e, hayvan işkembesi. O hayvan deve değildir de Siyer Nebi'de inşallah sıra gelince anlatacağız ama olay gerçek tabii ki. E, bir hayvan işkembesini üzerine dökülmesini kaldıramıyor. Bir de Kerbela'yı görünce durum böyle oluyor. Ve sonra geriye dönüp o büyük e, acısıyla çıkıyor o evden. Tabi insanlar onu bekliyorlar. Nerede? 7 yıldır yok peygamber Mura. Evlatları sultanlığı devam ettiriyorlar ama ortalarda bir hüzün var. Biz yanlış yaptık münafıklar. Geri çekiliyorlar. Huylarından vazgeçip tövbe etmek istiyorlar filan. Geri geldiğinde diyor ki anlatıyor Kerbela meselesini, yaşlanmasını görüyorlar e, ve onlara Kerbela'dan ancak küçük bir bahis açtıklarında o insanlar hep beraber büyük bir hüzne kapılıyorlar. Sonra Hz. Mura vefat ediyor. Bu hüzün daha fazla taşımıyor. 60 yıl kadar ayakta kalabiliyor ve vefat ediyor. Peygamberlerinin ölümünden itibaren ise medeniyet bu hüznü üzerinden atamıyor. Kerbela hüznü. Geçmişte bu hüzün yaşanmış. Ve tam 70 yıl boyunca insanlar büyük bir sükunete dönüyorlar. Normal işlerini yapıyorlar ama ekstra yeni, yenilikçi, zaten her şey yeni tabiri caizse de daha büyük bir teknoloji peşine koşmuyorlar. Ve bu medeniyetin kendi kendine durağanlaşmasıyla büyük bir sükunetle medeniyetin çok büyük bir yavaşlamaya gitmesine sebep oluyor ki bu da kendinden sonra bizim bu halimiz nedir diyerek enerjiyi merkeze alan bir başka medeniyetin inkişafına vesile oluyor. Yarın Allah nasip ederse karmuk kalınlardan bahsediyor olacağız. Şimdilik kalın sağlıcakla.